महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे रविवार को मिताली संघ शादी के बंधन में बन गए शादी के बाद उन्होंने मुंबई में रिसेप्शन दिया उनकी रिसेप्शन पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है पार्टी के लिए अमित की पत्नी मिताली ने डिजाइनर सभ्य सभ्यसाची का फ्लोरल लहंगा पहना था इस लहंगे को उन्होंने जरी एम्ब्रॉयडरी दुपट्टे के साथ कैरी किया था उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए डायमंड नेकलेस और लॉन्ग इयर कैरी की थी उनका ये लुक काफ़ी एलिगेंट लग रहा था वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी लेकिन